Bienvenidos a nuestro canal. El tema de hoy, delineadores y máscaras de pestañas. Comencemos hablando de los delineadores. Estos tienen como función definir y dar fuerza al contorno de los ojos, resaltar la mirada y espesar ópticamente las pestañas. Tipos de delineadores. Lápices delineadores. Este es el producto más versátil para delinear los ojos, puesto que requiere poca práctica, permite corregir trazos y es muy fácil de difuminar por su composición. Esto es ceras, aceites y pigmentos. La desventaja que tiene es que es posible que haya que retocarlo después de unas horas. Delineadores líquidos o eyeliners. Este producto no necesita retoque a lo largo del día, tiene más intensidad por su cantidad de pigmento y permite una línea perfecta y definida. Es un poco más complicado de aplicar puesto que requiere más precisión y destreza. Su presentación suele ser en pincel o rotulador. Col o cayal. Es un polvo delineador suave que se puede aplicar al interior y exterior del párpado puesto que no irrita el ojo. Proporciona una mirada profunda y da luminosidad a la zona blanca del ojo, dándole una sensación azulada. Lo podemos encontrar en lápiz y polvo compacto o polvo suelto, siendo este un poco más complicado en su aplicación. Delineadores en crema. Este producto es muy versátil puesto que es sencillo de aplicar y tiene mejor fijación que el lápiz y también tiene más intensidad. También lo podemos aplicar en el interior y exterior del ojo, siendo aconsejable hacerlo con un pincel biselado. En general, cada uno de estos productos los podemos usar de la siguiente forma. Hablemos primero de los colores para el contorno del ojo. Negro. Es ideal sobre todo para jóvenes y para maquillaje de noche. Marrón oscuro. Es ideal para todas las edades, en especial para mujeres maduras. Otros colores es necesario combinarlo de forma discreta con las sombras para no saturar el color del ojo, sobre todo en maquillaje de día. Para el interior del ojo en cuanto al color, el negro endurece la mirada, da más fuerza e intensidad y da el efecto visual de un ojo más pequeño. Ayuda también a dar horizontalidad a un ojo caído. Blanco. Agranda ligeramente los ojos y da un efecto visual de un ojo descansado. Formas cosméticas para el contorno del ojo. Líquidos. Es ideal en jóvenes y en maquillaje de noche. Lápiz Funciona bien en todas las edades y en cualquier tipo de maquillaje. Formas cosméticas para el interior del ojo. En este caso podemos usar los delineadores col o Callal y el delineador en crema o en polvo. Pasamos a las máscaras de pestañas. Este es un producto que se utiliza para dar color a las pestañas, alargarlas, marcar su curvatura y dar mayor volumen. En la actualidad también podemos encontrar máscaras de pestañas para favorecer su crecimiento y fortalecerlas. Tipos de máscara de pestañas. En pastilla o cake. Esta fue la primera forma utilizada de máscara de pestañas y se elabora a base de jabón y un alto contenido de pigmentos. Su aplicación se hace con un cepillo o gupillón humedecido con agua. En crema. Esta presentación viene en tubo y el aplicador puede ser de cepillo, peine, gupillón, entre otros, y de diferentes grosores o tamaños. Tienen su composición queratina y aceite de ricino. En otros casos también puede incluir pequeñas partículas de nylon o rayón para alargarlas. Líquidas o fluidas. Este tipo de máscara es resistente al agua, por lo que se hace difícil desmaquillarla y siempre necesitará un producto específico para este propósito. Estos productos los podemos usar de la siguiente forma. En cuanto al color, el marrón es ideal para personas mayores y para rubias, también cuando deseamos un resultado fresco y natural.